besoin d'un être cher. Viens plus de moi, chouchou. Mais comme je n'ai personne, je prends la vie comme ça, si seule Je veux juste un amour qui donne fin à ma souffrance, un chouchou.